certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto, sono pronto a non essere pronto mai per essere all'altezza dell'amore. Sono pronto, sono pronto come non ho fatto mai per essere all'altezza dell'amore. principio non saranno più gli stessi, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. di milioni di parole, ce ne fosse almeno una, per essere all'altezza dell'amore. Frasi di chissà quale canzone, ne venisse adesso una, per essere all'altezza dell'amore. ed è il più grande film d'autore, non c'è trama né copione per essere all'altezza dell'amore. Libri di milioni di parole, ce ne fosse almeno una per essere all'altezza dell'amore. Frasi di chissà quale canzone, ne venisse adesso una per essere sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto, sono pronto a non essere pronto mai per essere all'altezza dell'amore.